في غرفة خافتة الأضواء وبعيدا عن أي أدوات كهربائية يمكن أن تسبب تشويشا أو إزعاجا يضع ليث سماعات على أذنيه ثم يغمض عينيه ويستمع لأصوات كهذه هذه الأصوات تساعده على الاسترخاء والنشوة ويشتريها من مواقع إلكترونية يعني هو كان هذا الطريق الوحيد اللي ساعدني أنا هجرتي التركي لأنه أتحمل الوضع لأنه أرجع أتذكر ذكريات الطيبة اللي كانت عندنا ببلدنا وهسه فقدناها أو مستقبل اللي ضاع وأحلم به ف أو أحلم أو أرجع بالزمن أو أطلع على المستقبل بس آه، ما أعتقد هو هذا حل الصحيح وما أنصح أي شخص أنه يستخدمه بس ما قام به الشاب العراقي ليث هو تناول جرعات مما باتت تعرف بالمخدرات الرقمية أو اي دوزر والتي وصل عدد مدمنيها في تركيا في السنوات القليلة الماضية إلى نحو 200 ألف شخص Bir kere denedim. Kullanan da bayağı arkadaşım vardı. Bir 30 dakikalık periyotlarla kulaklıkla ve e, ışık olmayan bir yerde dinlemek zorundasın. Etkisi bayağı sürüyor. Teta ve alfa be- beyin dalgalarını harekete geçirmek için ses dizeleri halinde veriliyor. MP3 formatında en yaygın kullanımını gördüm ben. LimeWire eski bir programdır. Onu kullanarak indirebiliyorduk. ووفق خبراء الصحة النفسية فإن المخدرات الرقمية التي تنساب إلى الأذنين على شكل نغمات وتؤثر على ذبذبات الأذن الطبيعية تدفع مدمنيها نحو العزلة الجزئية أو التامة عن المجتمع ولا فارق كبير بينها وبين المخدرات الأخرى من حيث التأثير والإدمان bağımlılıkta da şu şekilde bir şey var. Kişi o sesi dinlerken hayat problemleri bu kadardı. Belki geçici olarak onu dinleyince biraz rahatladı. Ama birkaç hafta sonra şu şekilde oluyor. İki, iki problemi var. Bir, ses bağımlılığın oluşturduğu yoksunluk duygusu, bir de hayat problemleri. وعلى الرغم من انتشار المخدرات الرقمية بين الشباب في تركيا ولو بشكل نسبي فإن القوانين والعقوبات التركية ليس فيها ما ينص على تجريمها أو منعها Bugünkü Türk Ceza Kanunu'na baktığımız zamanlarda dijital ortamda uyuşturucu kullanımına ilişkin bir düzenleme söz konusu değildir. Toplumun kabul etmediği, e, kamu otoritesinin kabul etmediği bir fiil de olsa, eylem de olsa, işlem de olsa bundan dolayı e, cezalandırılacak bir e, fiil olmadığından dolayı burada hukuki bir tasarrufta bulunmak ووفق روايات تاريخية فإن المخدرات الرقمية استخدمت لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي لعلاج بعض الحالات النفسية عن طريق تذبذبات كهرومغناطيسية لفرز مواد منشطة للمزاج لكن مع تطور التكنولوجي تعددت أنواعها حتى باتت تقارن بالمخدرات الطبيعية وتباع عبر الوسائط الإلكترونية والمخدرات الرقمية لها درجات وأنواع ومسميات متعددة وهي ليست أقل خطورة من المخدرات الأخرى ويبدو أنها ستشكل هاجسا كبيرا للمجتمعات لاسيما في حال انتشارها بشكل أكبر من اسطنبول عبد الناصر سنجي العرب